أنا برأيي المبادرة هي التركية اللي طلعت منيحة خلي أخي يكون لكل الطرفين هذول عم يتحاربوا هذا له راس ينحكى معه بصير مفاوضات سهلة ما هو إنه 100 زلمة يقعد ما يمشي الحال بتحكي مع 100 بني آدم مش عم على شغلة راس واحد زلمة واحد ينحكى معه بس نرجو من الله عز وجل انه تكون مبادرة تركية لخير عشان توحدوا الفصائل نعطينا من النظام الكافر نصيري ان شاء الله انه المبادره تبع تركيا ان شاء الله انها تكون لخير نتوحد نصير كل سوريا اسم جيش واحد ان شاء الله كل الشعب يتوحد يصير سوا وان شاء الله انه يصير هيك اعمال كبيره بعد التوحد وان شاء الله انه نحن هون ثابتين بنقاطنا ان شاء الله اخر نقطه دم فينا بالنسبه لتركيا نحن مبادره حلوه منا انه تجمع هالفصائل العسكريه كلها مع بعضها برايي آه، انه التوحد آه، كلمه انه جيش الوطن وجيش الوطن هو اكبر عباره لنا اكبر عباره لنا انه شغله بالنسبة لنا نتوحد تحت راية واحدة ونشتغل بنور الله يعني أنا برأيي إنه جيش واحد خلينا نخلص بقى صارنا ست سبع سنين ما بركة بنصير جيش واحد هيك تنحل أمورنا شوي تركيا أمريكا بيسووا جيش يسووا بس المهم نخلص